Jestem Ksawery eh, i jestem z Polski. Hola, soy Cristina y soy de España. Hej, jag heter Badi. Jag är från Sverige. Ćao, ja sam Aleksandra Zrnić, dolazim iz Bosne i Hercegovine. Ich heiße Johanna und komme aus Deutschland. Man sauc Katrīna un es esmu no Latvijas. Ahoj, menu se Jirka a jsem z České republiky. Uh, jak se máš? Kde tady stáš? Uh, e, jo, bro. Kako si? Wie geht es dir? Kate Jak se máš? Kochám tě. Te quiero. Jo, elsker dig. Jo. Volim te. Ich liebe dich. Jste v milu. Miluji tě. Děkuji ti bardzo. Muchas gracias. Tak se mi palą nogą. Vielen Dank. Dziękuję.